Jeszcze raz widok na rynek w Krakowie. Właśnie wyszedłem z kościoła świętej Barbary. No i idę w kierunku sukiennic. Plany popsuła mi troszeczkę burza i deszczyk. Tak czy owak, Pobyt w Krakowie zawsze pozostawia niezapomniane wrażenia. Widzisz całą chmarę turystów, pomnik Mickiewicza, Mickiewicza sukiennice. I idę w tamtym kierunku.